参加共生音乐节的各位好朋友，今年是二二八事件的六十七周年。一九四七年的二月、三月，是许多台湾人承受苦难的开始。无数受难者的家庭，几十年来默默承受误解与冤屈。国家政府长期以来对受难者及家属的不正义，我们应该正视，应该挺身为他们。 抱不平，就像当年这些学台湾人，许多还是在十几岁、二十几岁的青年学生，面对当权者的腐败和不义，勇敢的挺身抵抗一样。纪念二二八，不只是悲情的二二八，更是记得前人面对不公不义，选择站出来的精神，勇于把台湾的未来。 扛起来的勇气和坚毅。共生音乐节是一群青年自发性的主办纪念的活动。我们看到教科书已经不再能垄断年轻人对历史的认识。国家不能用威权的思想扭曲历史，蒙蔽人的意识。真正的教育是像这样：年轻人自己挖掘历史，建立自己的史观。 教科书不写的，他们自己去找资料；没有被记录的，他们主动做口述历史，自己组织团队，举办活动，和同伴分享，让更多人知道。我们看到，年轻人正在渐渐的成为历史的主体。这几年，社会上许多重大的矛盾，年轻人都站在第一阵线，用他们的行动。 阻挡不公不义，他们向社会发出的呼唤，我们也应该要听到，也应该要参与。不仅是台湾，在世界各地，我们都看到，面对不公平的政治和经济的制度，人民选择团结起来，发挥强大的力量。人民团结在一起，用行动阻挡不公不义，这就是二二八精神。 用我们今天的话来说，“二二八抗暴”就是实现民主价值的公民运动。当年勇敢的台湾人为此遭受国家暴力、无情的血腥镇压。几十年来，台湾人没有被恐惧打倒，前仆后继的争取民主，让我们今天能够享有比较自由的生活。追求公平正义是一条很长很长的路。 可能是一场看不到尽头的战斗。每年的这一天，我们在一起纪念二二八，也相互鼓励。在日常的每一天，我们要持续用行动实现二二八精神，团结起来，把未来扛起来，是对二二八先人的勇敢和苦难最诚挚的纪念。